Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем рисовать портрет женский мангу. Начнем. Делать наброски. здесь вот делаем такую линию. И вот здесь делаем. Записывала для вас, но ничего не записалось, поэтому вылаживаю то, что